quick fun. Let's do this. Okay, let's go. Surprise, motherfucker. पहली फुर्सत में निकल फुर्सत में निकल me. Help! पहली फुर्सत में निकल मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है yeah, <laughs> boy. Nice. Another one. Oh my god! Wow! गांव में कोई भी नहीं जी हाँ पूरा गांव खाली है कहा मर गए सब गांव वाले ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या I'm fast as fuck, boy. मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता गाली भैया मेरा मुंह गाली कर गई मेरी जबान टूट गई यार wonder